estamos entrando al Parque Nacional. Vamos a ver un evento que se llama Lectura bajo los árboles. Al parecer hay diferentes actividades de teatro relacionadas con juegos de palabras, con intercambio de libros, trueque de libros, compraventa de libros. Vamos a ver qué tal. También hay gente eh, haciendo poesía, le, contando cuentos. parece más chévere hacer de cambio de libros que cabe dentro de todas las edades. La biblioteca sobre ruedas de por subsidio el este lado creo que está referido al viento. sector de acá eh, son stands de venta de libros. Hay cuentos, hay caricaturas, hay todo tipo de, todo tipo de libros. dieron un avión. Todo el mundo invitado a escribirse a los workers, a los workers. Todo el mundo invitado a escribirse a los workers, a los workers. Y las dos, hoy estamos todas de lo mismo. Esto es limonada de coco y es sopa con chía. Se ve muy rico Aquí están nuestros platos pito de pavo para ambas. Listo, señores. siento triste de haber participado porque había gente muy sabionda. Soy persona que tiene en el desplazamiento forzado. Tengo dos hijas, tengo mi esposa. La red me da el mercado, lo que no me da es la reubicación de vivienda. Como no me gusta la mendicidad, me estoy apoyando con estos proyectos que se llama el Festival del Chiste, de la Risa y del Humor, con la de eléctrica actualizadas, semiplastificadas. 8 tomos, 16 juegos. Cuesta 700 pesos por día. ¿Cuál? El de la programa Bogotá de septiembre literario, lectura bajo los árboles. Huesos en dulzor amarillos Pasad por el solar encendido de suaves labios, veréis lo que nunca, al cielo de boca en boca. Siento un pavo la llama fresca, la pradera, que el padre, manera y pítico de convertirme en poei, buena beba, horquilla en rosas. Inventaron el fútbol para olvidar la derrota. Y desde entonces, como el sol, lo que reunió a los hombres fue el grito del gol. Pero hay algo que me inquieta. ¿Por qué una camiseta produce tanta pataleta? La pared del convento repercutió el eco. Yo... Mientes, fui yo quien me caí. Y si el casco me rompí, tendré que gastar pelucas. Lucas espacio con cojines para la gente que quiere venir a sentarse a escuchar la poesía. En este momento ya se ocupó porque la persona que estaba recitando acaba de terminar. Aquí hay zona de campo. Picnic. Perdón, siempre me puedo equivocar. Vamos a ver qué hay que hacer aquí para, sentarse. Hay que comprar algo o si cualquiera se puede sentar. ¿Qué has encontrado? varias copias de este, una ciudad flotante. Son libros libro de libro al viento, que la idea es que son gratis, pero es que uno los lea y los, los pasa a otra persona constantemente. Ah, eso es lo que más me ha llamado la atención. Vamos a invitar a las personas que van a jugar en fiesta.

¿En otra bolsita o en la misma? Eh, no, la misma está bien. ¿Sí? Le compramos un libro a nuestro sobrino, Ricardito que le hoy. Puede la lluvia en contra de mí, he sentido que nada puede el gobierno ni mafioso, ni los corruptos ni el políticos. Bueno, por si acaso no se escuchó, ya nos estamos yendo. Esperamos que les haya gustado nuestro video de hoy. Chao.